жарыктын чагылуу законун моделде карайлы м н тегиздиги чагылуучу бети бетине түшкөн толкунду көк өң менен белгилейли а а бир шооласы жарык толкунун таралуусунун багытын көргөзүүдө толкун а чекитине жеткенде толкундун фронту бул а с тегиздиги гьюгенстин принциби боюнча ар бир толкун фронтунун чекити толкундун экинчи булагы болот а чекитиндеги булак толкундун экинчи булагы болот а чекитиндеги булак чагылган толкунду нурдантат аны кызгылт өң менен белгилейли бул убакытта түшүү толкуну б чекитине жетип тагыраак с б аралыгын өтөт чагылган толкундун радиосу с га тең а кесиндиси болот а барабар ц барабар в д в бул таралган толкундун ылдамдыгы бул убакытта е жана ф экинчи булактар сфералык толкундарды нурдантат булардын фронтторунун радиосу а кесиндисинен кичине болот экинчи булактардан толкун фронтуна ийилген д чагылган толкундун фронтунун ордун берет ADB жана ABC үч бурчтугу бирдей бул жерде фи жана бета бурчтары дагы тең альфа бурчу бета бурчуна барабар өз ара перпендикуляр тараптардын эпсилон бурчу фи бурчуна барабар демек альфа түшүү бурчу эпсилон чагылуу бурчуна барабар